akanambia hapa ni mjini, unachokiona nyamaza. nyamaza. Kwa mtu yeyote yule, binafsi mimi ukiniambia mm. hivyo hapa ni mjini, unachokiona nyamaza. Mm. Haukuanza pengine dada anayajua haya mambo kiundani zaidi? Ya, na nilimuuliza na akaja akaniambia akaniambia alikuja kukuambia nini? Akaja kuniambia bwana, hapa tunacho tunavyomionea humu kwa mwenye nyumba humu ndani mm. ni, ni, ni, ni, sio mtu mzuri mm. eh kwa sababu kila siku humu ndani kuna vituko vinatokea, na hmm. ukimuuliza mwenye nyumba na ukitaka kuoje tu anaweza kukufanyia kitu kibaya. Mm. Kwa ndio maana nilikuhusi hivyo. yani nilikusi hivyo sije ukaja kuongeongea. Hmm. Ndio mm. maana aliniepushia na maisha yangu mwenyewe pia. So kwamba hmm. yani alisababisha mimi niseme kwa sababu ningesema labda ningeongeaongea ningekuwa na tatizo kwangu. Lakini mm. alinisi kasema sawa kumbe. Na alikuja kuniambia kwamba bana, shida iliyokuwepo ndani humo Kwa alikuja kuniambia kwamba bana, nyumba ina mi, mi, mi, mi, mi, mi, umu kuna misukule mwenyewe aliweka misukule, yani majini yake mwenyewe humu ndani. Mm. Kwa ina maana wewe unachokiona sababu watu wa nyuma waliopita huko mm. walikuwa wanaishi humu. Kwa mtu akija kufahamu siri yake mm. hiyo anaondoka anamwondoa, anamuua. Kwa sasa kia kilichoonekana au kinachoonekana mule mm. atakiwa iwe siri yako, yani umona mtu msukule ni jini humo ndani, takiwa ukifika ah, huu nyamazi mm. Kondo maana vingi waliviona mule na mimi nilipofika niliona, lakini nimewashirikisha, akaniambia nilipokuambia ndio hivyo, sije kuongea mdogo wangu nikakukosa na wewe ukaishia kuamini hivyo ndivyo ambavyo uliambiwa? Ah, niliamini hivyo mm. sababu mimi ndivyo nilivyoambiwa. Kama wewe uliamini hivyo mm. je, kama wao waliona hivyo na wakaendelea kutulia mm kwa nini hawakutafuta nyumba sehemu nyingine wao? Ndio maana hawajakaa sana, hawajakaa sana hapo eneo wakahama. Hawajakaa sana na wakaama sababu mazingira yalivyokuwepo pale mm. Eh, hawajakaa mm. E, sana. nyumba hiyo ilikuwa ni moja hiyo hiyo ambayo walikuwa wanaishi na wao, ukafikia pale, ni mtu mmoja anayemiliki nyumba hiyo na ile ofisi kule, au ni watu wawili tofauti? Wawili tofauti. Sasa kama kwenye nyumba kuna majini sio miskule mm. ya huyu ambaye anadaiwa kuwa mwenye nyumba. Vipi kule ofisini? Huko ofisini sasa ni, ni, ni, ni ndo maana kule ofisini sasa, kwa sababu ule shemeji yangu mimi ile ofisi eh, iko yuko na, na, na blaza yake mwingine ndo amechangia mule mm. Kwa hiyo ina maana pale wameshindwa kwa sababu wakiona vitu kama vile wenyewe wanahangaika huko wenyewe wanavidhibiti dhibiti wenyewe, lakini sisi huku ndani tunaona matatizo mm. tunaona matatizo, lakini wao wenyewe wanajua ah, hivi vinaisha hivi, havina shida, havituletei matatizo sisi katika katika kazi zetu mm. lakini nao wajakaa sana nayo pia pale wakaama mm. eh, wakaama pia Kwaona sisi mimi nilivyohama tu kutoka pale na narudi kwenye kupata efazi kwenye chumba chetu nao hajakaa sana na wakapangisha ofisi nyingine. Mm. Kwa hiyo mwenye nyumba akasema mimi siwataki. Mwenye nyumba nyumba alikuwa anawakataa. Eh, mwenye ofisi. Mwenye ofisi yani mwenye nyumba ile mwenye ofisi ile. Mm. Kumbe naye pia si mtu mzuri pia kwenye ile nyumba. Kwa sasa vitu wanavyo wanavyoenda kudhibiti pale mambo mabaya sitokee, yeye mwenyewe kule yeye mwenye nyumba anafahamu yani. Mm. Kitu gani kinaendelea pale kwenye ofisi. Kwa akaja kuwakataa mm. kaambia siwataki, kapangeni ofisi nyingine. Kwa kipindi ambacho mauzauza yote hayo yanatokea, umewahi kupata madhara yoyote? Madhara nilipata ni hayo ya kutoka usiku mm. na jingine nakumbuka ni, niling'oa jino ikawa damu zinanitoka sana, lakini kipindi hiko hata mzee wangu alikuwa damu zilikuwa zinamwagika sana, yani nikinama hivi, yani midungusho ya midamu yani kwa nahisi vile nilivyokuwa natema mate ile midamu ile, nahisi wabaya wakaja kuchukua kwa sababu nilienda mpaka nyumbani. Mm. Mzee akanishughulikia. Mm. Ikaja hapa ikakata kimi ikarudi. Kwa mzee alipofariki tena ikaendelea kutoka. Mm. Eh, lakini nikaenda kushughulikiwa kwa huo huo mganga. Huo mfuko wa mzee nikaenda mm. kushughulikiwa ile jina. Namshukuru Mungu limekatika. Kwamba kwamba tema mate kulikuletea madhara? Eh, yani unajua mimi nilikuwepo nikikaa hivi damu zinatoka zina, kwa nili jino lilokumba nimeenda kung'oa. Mm. Kwa hiyo sasa nikitema hivi, kiwa nikitema kila sehemu hivi, natema imebungushwa damu hivi. Mm. Kwa hiyo nahisi wale wabaya wakaja kuchukua mm. eh, zile damu zangu na wakaenda kuzifanyia kazi, kwa sababu nimeenda kuangaliwa, nikaambiwa hizi damu, kwa sababu nilikuwa na tatizo pia la ku nikilala usiku hivi natafuna meno hivi kama siuna unanielewa, yani usiku natafuna sana meno, niweza ukakaa unasikia kwacha kwacha kwacha kwacha kwacha yani iko hivyo mm. eh kwao nikaambua bwana kwa sababu kwa katika mjomba wangu alipokuwa nakana ule ule mfuko ule mjomba wangu wa pili mm. akasema katika katika tunguli yani katika tunguli na uliona kuna mtoto mmoja na matatizo mwenyewe ka, kaangalia akajua kuna mtoto mmoja anatafuna anatafuna meno mm. na anatoka na damu sana hii hapa mwangalieni ipo siku atapoteza tu natakiwa aje ashurikiwe. Siku moja atakuja kupoteza uhai, akija kutafuna ulimi basi tena, au ni wachawi wanamsababisha kuwa hivyo. Mimi nikachukua nikapelekwa nyumbani Zigua kule ndo mm. nikaenda kushughulika kwenye uganga. Nashukuru Mungu sasa hivi matatizo yametoka. Sapo japo matatizo ya kutoka toka nje yapo mpaka eh, yapo japo mke wangu anani sometimes ananizuia, mm. naweza mm. nikatoka hivi, mke wangu yuko makini sana mm. naweza akaniambia uende wapi? basi narudi narudi kulala mm. eh. Uliwahi kujiuliza ni kitu gani kilikuwa kinakufanya wewe yale mazingira uyaone live sometime uyaone kama upo ndotoni? Yaani mimi nilikuwa naoneshwa. Yaani yani yani kitu kikitokea, yani mimi mwenyewe najikuta inawezekana niko kwenye ndoto, lakini kila nikitingisha kitu akaanza Hii live jamaa. Yaani naona live yani. Yaani sijui mimi labda Mungu mwenyewe ndio alikuwa anataka mimi anionyeshe. Mm. Eh, lakini mimi nilikuwepo sielewi na sina kitu chochote mimi hapa cha kusema nini, sijui nifanye kitu yani nijizuie, yani nimefanya sijui nimeenda kushughulikiwa ili nione wabaya mm. Sasa mtu atahisi huyu mtoto wa mganga. Ah, ah, hapana, hapana, hapana, kipindi kio ujijue. Hapana, hapana, hapana. Mm. Yaani mtu anaweza akahisi lakini hapana. Mm. Naweza mtu akaja akasema oh, mpaka anaona vitu hivi, inawezekana kuna vitu kapewa na baba yake, lakini mm. hapana. Mm kipindi ambacho ulikuwa una, unaona mara mtu kasimama nje ukiwa unatoka mwili unasisimka, uliwahi baadaye, kwa kipindi ambacho umekaa pale, uliwahi kuja kubahatika kumjua alikuwa ni nani? yule huyo huyo mtu ama hayo mauzauza alikuwa naona hapo, huyo mtu ambaye ulikuwa unamuona nje na yule paka ambaye ulifungua mlango ukisukuma na Nimekuja kupewa taarifa pale, wanato, si unajua wenyewe pale ofisini wanasema mm. bana ni mtu fulani Mm. Eh? Ah, mtu fulani bwana ni mtu fulani. Huyo eh, hapo kama umemwona mtu yule pale mzee ndo anafanya mambo hayo, yule pale na mwenye nyumba huyo hapa ndo anafanya mambo hayo. Mm. Anakwambia. Mm. Eh, wanakwambia na ukiona hiki ingekuwaje kama yule paka ungempiga au ungekuwa na panga ukamkata kichwa? Ingekuwa tatizo. Kama ah, ungepata matatizo kwa sababu ile ile ile sio paka ile jini. Ah. Eh, ile sio paka ile. Ni jini. Ile jini. ingekuletea matatizo lisinge katika kichwa, lisinge katika ungeliona limepotea afu lingekuletea matatizo. Kwa mimi nilichotumia pale nimetumia vizuri. Sawa. Pale ulikuja kugundua lilikuwa linataka nini pale? Ah, sasa sijafahamu ilikuwa nataka nini. Mm. Sijaweza kufahamu. Mm. Sababu mimi nimetoka tu mbili narudi nyuma naangalia nyuma alipo. Sijajua kwa nataka nini. Sawa. Mm. Ni ugumu gani ulikuwa unaupata kulala chumba kimoja na shemeji yako na dada? Ah, ugumu ulikuwa mkubwa ilikuwa mm. <laughs> ah, sio rahisi kwa sababu mimi mtoto wa kiume mm. eh, sio rahisi, ndio maana ah, japo walikuwa wanankataza mimi nisiende kule kulala, lakini kuwa nafusi mimi niende mm. sababu sio rahisi kulala chumba kimoja na sister, ah, sio rahisi mm. eh, sio rahisi sawa. Hayo yote yakiwa yanaendelea, ukaja ukampata mwenzi wako ambaye dada yake alikuwa hakupendi, baadaye kaka yako wewe akawa pia hataki hayo mahusiano, hampendi yule vile vile. Ni mbinu gani ulitumia kuweza kusimama? Kwa sababu si ndio ulikuja kumuoa au si? Mm, ndio huyo. Ndio eh. huyo. Sasa hivi brother anamuelewa. Anamuelewa. Tena anamuita na tunaishi nyumba moja. Yaani tumepanga nyumba hiyo mm. moja bazangu kaoa naye kapanga chumba chake na mimi nimeoa nimepanga chumba chake nyumba hiyo mm. na tunaelewana vizuri na dada yake naye ananikubali vizuri mm. mm. ujasiri uliupata wapi ndugu yake hakutaki baba yake hakutaki kaka yako hataki mahusiano yenu baba yake sio kwamba anataki baba yake alikuwa anamkataza mtoto wake ili asiishi na mwanaume kwa nje ya ndoa mm. na alichokuwa anakataa yeye lakini dada yake yeye ananikataza, anamkataza yeye kwa sababu mimi mm. eh. Kwa hiyo sasa yale mahusiano yetu yalivyokuwa na nguvu mimi na yeye mm. yeye alivyosema kwa mimi nakupenda achana naye na mimi namwambia nakupenda achana naye kwa hiyo akawa na nguvu kwa ndugu mm. kwa hiyo ndugu yangu mimi akaja kuelewa kwamba ah, mdogo wangu anampenda huyo basi kwa hiyo wote mlizima masikio wote tuliziba masikio na mpaka sasa hivi ah japo dada yake sio rahisi kunikubali lakini ah, ndo kashakubali kwa sababu hata kwenye harusi kazulia mm. eh, kashakubali na, na kachangia vizuri kashangilia eh, kila kitu kashangilia na mpaka kaja kunipa mkono mm. kama alikuwepo na nani yake mwenyewe huko ah, mimi sijui lakini kafurahi mambo ni shwari mm. eh, mpaka sasa hivi hali ni hivyo vizuri. Sasa wewe ule ujasiri wa kwamba katolewa katolewa mlipokuwa mnaishi pamoja ikaenda kupangiwa na baba yake, alafu ukaenda kuingia katika chumba kile ambacho baba yake kampangia, hauoni kama ulikuwa unatayarisha maisha yako? Ah, ni kweli mm. sababu mi niliamini kwamba mzee wake kuja kwenye chumba cha mtoto wake mara kwa mara, na hata akija hizi kufika ndani ilikuwa sio rahisi, na yeye mwenyewe pia alikuwa panifahamu mm. mzee wake. Kwa hiyo ungetoka tu mkapishana? Ungetoka tungepishana sawa, yaani asingenifahamu na ningemwambia huu mpangaji wangu asingejua yoyote yani dada yake ndio alikuwa ananifahamu mimi lakini mzee wake alikuwa ananifahamu mm. na eh. sawa lakini ulikuwa kwenye maisha kidogo ya hatari ilikuwa ya hatari tena kubwa sana lakini namshukuru Mungu eh hatari imeshatoka sasa hivi tunaishi kwa furaha mzee ananifahamu nikimpigia simu njoo bana huko ah nini ah hivyo story tu mm. maisha yanaendelea sasa Kaja kapata ujauzito kapata ujauzito kawa anaumwa sana kaa anaumwa sana, eh, kaumwa sana hapo kada. Kilichonishangaza mimi ni hiyo situation ya paka kuja akiwa amelala mm. alafu akamkojolea unadai usona usona eh. akiwa ameweka miguu kwenye eh, yani iwe iwe kalala hivi mm. kalala hivi tumba akaliachia kule, paka alikuwepo juu ya nyumba ya bati mm. kaja huko chapu akaruka chini akaruka kwenye tumbo la, mwana, la, la, la mtu wangu la mpenzi wangu mm. akageuka nyuma akamkojolea usoni mm. afu huyo aondoka zake. Hmm. Hmm. Hakuweza hata kumtoa hivi na mkono. Hajaweza. Yaani yeye kaja akaa na babaika na babaika kafanya kwake kakojoa kasepa zake. Mm. Eh, kaondoka zake. Eka mkojolea mitaa humo. Mm. Ya kwenye mashao kwa shavu. Baada ya pale hatua zipi mgizichukua. Tua pale yeye ndo akawa anasema kwamba nataka niende nyumbani. Alienda kwenda. Ndo alienda sasa. Alienda ile baada ya kuumwa zaidi au Yaani hapo hapo nyuma hapo ndio ilikuwepo pia anaumwa. Yaani mm. tumbo lilikuwa inamsumbua. Kwa hiyo lilipotokea tatizo lile akawa anazidi kuumwa zaidi. Mm. Eh, zaidi. Mm. Sasa nikimwambia basi twende kwa mzee kwa sababu mzee wake ni mtaalamu na pia mganga wa kienyeji naye. Yaani baba mganga wa eh, kienyeji eh, wa, wa mwanamke. Na wewe baba mganga wa kienyeji. Watoto wawili wa, wa, wa baba wa ganga. Eh, kwanza nikimwambia twende basi kwa, kwa mzee wako ataki. Mm. Akwambia ah, mimi siendi kwa Mhm. Mm -hmm. mtoto wake ndiye aamini kwamba babake kama anaweza kumponyesha mtu. <laughs> Kwa hiyo wote walikuwa ndio kubariki nyumbani. <laughs> Kwa hiyo sasa akakataa mpaka aamini kama baba anaweza eh, kumponyesha mtu. Wewe uamini kama mimi kama mzee anaweza kumponyesha mtu. Haya, ana tatizo hilo. Ana tatizo. Sasa hata mpenzi wangu au mke wangu alikuwa amwamini babake. Babake. Baba yake. twende hivi akwambia nisiwezi kwenda. Kwa siku ya mwisho ananamwaga bwana, mimi aende nyumbani, akaambia basi sawa, mwanangu nenda. Mm. Mm. Kwa hiyo kipindi chote ambacho paka kamkaja kamkojolea usoni akiwa amemkanyaga tumboni, yeye akuchukua hatua zozote za kiimani, hata kwenda kuswali msikitini. Amesema ah, alikuwa Mkristo, kwenda hata kama kanisani, pengine kwa imani yake akufanya chochote, hajafanya <laughs> Hajafanya. Lakini mimi nilikuwa namwombea. Mm. Sababu nilikuwa namwombea japo hali yake ilikuwa si lakini mimi nilikuwa namwombea. Mm. Nikamwombea Mungu ampe wepesi yani si katika hali yake jinsi ilivyo. Mm. Kama kuna kuna chochote kinatokea Mungu basi amlinde. Nilikuwa namwombea dua. Ikafika hatua akaona sasa asije kafu. Eh, nikampa matatizo eh, kuninunulia mimi huruma, akaambia mm. mimi sije nikafa kwa sababu ile nyumba alikuwa naishi kwepo ah, watu walikuwa wajapo hajapanga kivile, yani watu walikuwa na mishemishe zao, yani wanakuwapo, lakini akishafika asubuhi, kila mtu habari yake kurudi usiku. Kwa hiyo anaachwa peke yake ndani, na kimwacha peke yake anafunga mlango yeye yani. Mm. Kwa hiyo unaweza kukoja mpaka saa mbili unapokuja unamkuta yuko ndani hajakula, hajaenda wapi wala kufanya nini, yani kutapika ndani. Mm. na Wakaniomba sije nikaja kupa matatizo kwa sababu wewe mimi hujanioa bado. mm sije ikatokea tatizo afu nikakupa wewe matatizo mm. naomba unipeke nyumbani bora nikafia mimi nyumbani kwetu mm. mm. sawa akaenda nyumbani akajifungua salama huku ujauzito ukiwa unaonekana ni wa mapacha mm. lakini akajifungua mtoto mmoja tu na ujauzito ulikuwa na, na mwonekano tumbo kubwa kubwa, eh, alisema mm. kubwa sana. Mtoto alizaliwa alikuwa mkubwa kulingana na lile tumbo Ay, au pengine alikuwa mnene sana, alikuwa mnene sana, alikuwa mnene, ah, <laughs> alikuwa kibonge, <laughs> alikuwa kibonge sawa, na akajifungua kawaida tu, eh, kawaida tu, kawaida. Baada ya kujifungua akakaa kule hivyo mtoto mm. Mm-hmm. akawa analia sana mm. ni kitu gani kilikupa imani ya kwenda kuongea na mtoto akiwa mdogo na unajua kabisa ni mtoto mdogo kukujibu hawezi kumwambia wewe kijana <laughs> ni kike wa kiume wa kiume mwanangu mimi baba yako kwa nini unalia unasumbua kuanzia mama mjamzito <laughs> unasumbua na kuomba usilie tena hivi hajalia tena. Hajalia. Hakulia tena baada ya yaani hajalia mpaka alipopata matatizo yale. Ah, mpaka anakuja kupata matatizo ya mapele. Hakulia tena. Ina maana alikusikiliza. Alinisikiliza. <laughs> Kitu gani kilikupa imani ya kwenda kuongea na mtoto yaani yaani kabisa? Yaani mimi mpaka sasa hivi sielewi yani kilichotokea kwa sababu ni akili yangu sijui ni Mungu kanituma hivyo. Mm. Kwa sababu mimi nilipofika kila mtu ananiambia habari ya mtoto kulia, kulia, kulia, kulia. Kaambia ah hizo habari tangia niko mjini mimi napata hizo taarifa. Hebu jaribu mimi niongee kwa sababu mamangu aliyekuniambia. Mm. Kaambia na kuomba ukifika nyumbani chukua sikio la kila mtoto. Hebu jaribu kuongea maneno. Mm umkumbuje kwamba yeye ni baba. Kwa mimi nimefika mimi nimeongea vile vile yani, yani nime bila kushika sikio yani mimi nimemtizama nimemweka hivi yani. Tena nikatafuta sehemu ya peke yangu yani nikasema ansiongee ah, mbele za watu nikaonekana michize. Nikaenda kwenye sehemu ya watu yani mbele sehemu ya wazi sio kwa na mtu wote yani karibu hata mtu wangu alikuwa yupo. Mm. Nikamweleza maneno mazito mtoto anitolea macho tu. Kia nikieleza mtoto anitolea macho. Tu. Eh, ah, mpaka hapo aisee hajalia tena mpaka leo mpaka leo yani mpaka leo hii sawa mm. ukamaliza eh. uka kabla ya kwenda ilikuwa mm. kabla ya kwenda ndio huyu dada unadai kwamba kwambia una mpango wa kwenda nyumbani kumuona mm. mtoto wako na mke wako wakati huo akiwa amepandisha mashitani kwa mujibu wa eh. mwanga uliwahi kumpa taarifa hiyo mke wangu huyo dada huyo ah, ah alikuwa hajui chochote, hajui, ila alipopandisha ndo akakufuata. Yani hapo na kama wiki na tutatapanga niende nyumbani mm. Eh, anapandisha mashetani usiku mm. mida ya sa, saa nane hivi saa saba ndo anapandisha mashetani, anakuja kwa mlango wangu ananipa taarifa ana, anakupa taarifa akiwa amepandisha mashetani, mashetani eh. katika hali ya kwake uongeaji wa kawaida au katika uongeaji uongeaji sio wa kawaida mm. mwingine mm. ule ule wa, wa majini wanavyoongea hivyo hivyo, yani yani kwa habari nyingine ya kiti kasema boy wako eh, najua we kiti unataka kwenda nyumbani eh, ukamwangalia boy wako eh. Ah, ah, anakuita wewe kiti? Eh, mi kiti. Ha. Eh, mimi kiti, yani mimi ndo baba mtu wa mtoto. Kwani maana ya kiti ni kiti? Yani ni mtu mkubwa yani, yani, yani nifanye wewe mimi mimi mwanao Mm. Eh, mimi umenizaa. Mm. Kwa ile jini kauli anayetumia yeye, yani wewe kiti, yani kiti ni mtu mkubwa, boy mm. ni mtu mdogo. Mm. Eh. Kwa hiyo Kiti wewe ndio uenda kumtizama boy wako, yaani boy ni mtoto mdogo. Ah, kwa hiyo wewe ndio Kiti sasa unaenda. Ni Kiti unaenda kumtizama boy wako. Yaani. Mm. Kwa hiyo ndio maana majini wana lugha zao yani. Mm. Yaani mtu wote akipandisha mashetani akiongea lugha yake. Kana hivi tunaongea huyu hajapandisha. Akiongea kawaida. Kama hizi tunavyoongea sisi hivi. Mm. Bana yeye sijui nini nini, ah huyu hajapandisha. Mm. Huyo mm. sio jini na wala hajapandisha anaongopa mm. lakini jini wote ukipandisha kuna maelezo akiongea unajua huyu ukapandisha mm. ko hawezi kuongea kama zizi yani tulivyoongea kama ataongea ataongea tena taarifa zake atakiwa uzishike yani anavyoongea mm. eh, yani ukae makini uzishikilie eh, kwamba akaongea ah, ah, hichi ah sawa kaongea hichi Samuel mm. alivyoniambia kwa sababu ah, mimi nishakaa sana na watu wao wamepandisha pandisha mimi kaa nimefahamu. Mm. Kasema sawa ndo akaniambia fanya juu chini ukifika uende ukamtoe pale umpeleke sehemu nyingine. Sawa, fanya juu chini, ukifika umtoe umpeleke sehemu nyingine. nyingine. Mm. Yeye huyo alikuwa hajui chochote kuhusu safari yako. Hajui. Mlikuwa mna ukaribu naye? Tulikuwa tuna ukaribu eh. Mm. Na tulikuwa tuna ukaribu. Sawa. Mm. Yeye alivyopandisha ilikuwa ni maalum kwa ajili yako au kulikuwa kuna vitu vingine? Yaani hii kopu ni maalumu nahisi kwa ajili yangu. Mm. Uh, <laughs> hii kwa ajili yangu. Lakini kuna siku nyingine inakuwa kwa vitu vingine au inakuwa. Uh, lakini pia hapo hapo kama nilivyokuambia uh, nyumba ilikuwepo na na, na, na mauzauza vitu mm. vingine vinatokea na napanisha mashetani. Kitu kikitokea hapa ndani mm. napanisha mashetani. Mm -hmm. Kwamba nimeona kipo kitu fulani hapo ndani, kipo hapo sebleni. Mm. Naomba kiondoke. Mm. Kwa usiku za watu tukainuka tizi tizi tizi mm. tukaenda kwenye mlango wake lakini anapiga kelele sana anambia hapo uliposimama kuna mtu anawaambia eh, kuna mtu hapo kaja hapo mm. kaja kufanya ubaya hapa ndani naomba ondoke bila hivyo mimi nakuja napambana naye mm. kile nakaa kidogo nakwambia huyu anaondoka huyu anaondoka dakika sibu asikia mapaka ana yanakimbia juu ya bati ya, kumbe alikuwepo miaoni eh hatuyaoni eh, yanaweza yaani akakwambia kuna mtu yuko hapo nje hapo mliposimama nyewe kwa mlango wangu mm. eh Yaani mtu kaja kufanya ubaya huko ndani. Mm. Eh. Kwa hiyo sasa mimi sitaki kama vipi mimi nije nipambane naye. Sisi tunamkataza ambaye hapana. Huyo alikuwa mm. Makonde huyo. Mm. Hapana usije. Basi mwambie aondoke, aondoke, aondoke nishamjua au nimtaje, nimtaje naambia au usimtaje. Vibaya. Mm. mm. matatizo. Basi akishasema anaondoka. Mm. Yaani kabla kusikia mapaka juu, akisema au anaondoka zao, unasikia mapaka huko juu kumbe Bati anaondoka, anambia ashaondoka. Mm. Kakaa kidogo anaondoka majini. Sawa. Mm. Maisha yakaenda, ukaenda kule mtoto, baadaye sasa, baada ya kila kitu ulipo, ulipoenda nyumbani kwenda kumwangalia mtoto ukamwambia huyu amuondoe, mwisho wa siku yakatokea yote yaliyotokea pale, ulikuja kugundua ni kwa nini uliambiwa amtoe yule mtoto pale nyumbani kwako? Alishajua kweli. Wale majini wanaona kwamba kwamba kuna kitu gani pale nyumbani kibaya. Pale pale yule binti eh, nyumbani kwao. Eh. Ndio maana akataarifu kwamba mkamtoe mtoto. Shajua usipale sio sio sehemu nzuri. Mm. Eh. kanaambia pale sio sehemu nzuri, nenda kamtoe mtoto. Kumtoa pale mpeke sehemu nyingine itakuwa nafuu kwako. Mm. Kiu kimwacha hapa atapata matatizo, sasa ukamkosa mwanao. Wanajua kulikuwa kuna uhusika wowote na yule paka alokuja akampojelea usoni? Husika kwa pale na kule ah, sijafahamu hapo mm. na hapo sijafahamu. Sasa mm. ina maana pengine shida ilikuwa ni nyumbani pale pale kabisa alipokuwa yeye. Eh, shida ni nyumbani na hapa pia shida ipo mm. eh, eh, kila sehemu mambo haya yapo mm. eh, hapa kaondoka kukimbia hapo kumbe hajajua, kumbe kwao pia yapo haya mm. Kakimbia hayo kafuata matatizo hayo kwao, kwao. Yeye mwenyewe anastaajabu, akana staajabu mm. eh. Tena, tena hata wakati wa kwenda mimi akanambia kama vipi mwenda ukashughulikiwe na mtu wowote, mara huko asije akaja kukua yeye mwenye mm. Nikamwambia hapana, mimi mtoto wa Kitanga mm. mimi najiamini mm. Eh, sijali kabisa hilo tena, mimi nitaingia kwa mkwala hapo kama kuna mwanangu amemloga hapo, mimi naingia kwa mkwala. Alafu mimi sina kinga yoyote anilowekewa mimi na mtu wote, yani kusema mimi hata mtu mbaya akini akini akini akinizuru mimi ni Mm. Mimi mm. namwamini Mungu. Mimi nakuja hapo hapo. Mm. Eh. Tena nilitoka asubuhi niingie niingie mchana hapa. Sema bahati nzuri kwao ni mbali sana nimeingia usiku. Mm. Yeah. Na alikuja kumjua mbaya wake ndani ya familia? Hajajua. Mpaka kesho ajue mbaya nani na mimi sijafahamu mbaya nani, lakini nilikuwa mm. nimekuja kwa vitisho bana. Mm. yani leti ningemkuta mwanangu anaumwa kwa sababu matatizo yalikuwa naongelewa Ana ngili si ana hii imepanda. Mtoto mdogo ana hii eh, nia imepandaje? Mm. Hii imepandaje? Nia inatokaje? Kaambia sawa mimi nakuja. Mimi nakuja. Hebu fika tu sijajua tatizo lolote. Sasa eh? uligundua ni nini kilifanya kilifanya ni yaani wewe unafika mtoto anakuwa mzima? na Yesu amenihofia kwa sababu amejua mimi mtoto wa kitanga mm. eh. Alafu mtoto wa mganga na, oh. na mtoto na mtoto hasa, yani kipindi hicho mimi mzee wangu tayari kashafariki hapo mm. eh, pende yako mzee wangu kashafariki. Kwa hiyo sasa habari za mzee za mzee wangu mimi mtoto wa mganga na hisi si kama anazidiwa. Kwa kumbe inawezekana mtoto mdogo akawa analia tu usiku, nyinyi mkafikiri ni matatizo, kumbe ni tatizo lingine. Ni tatizo jingine. Kwa na hizi na huku huku mjini matatizo ndio kama hivyo ya, yako mengi ya kishirikina shirikina yako mengi sana mm. Mm. Ya yako mengi. Alilishwa kitu mwanangu hapa. Mm. Hapa hapa da nikaenda mpaka Tanga nikaenda kukitoa. Alilishwaje? Eh, yani kuna mtu kwenye njozi akaja kumlisha kitu kwenye njozi kwa sababu yani hivi vitu vinakuja kulishwa kwa watoto wadogo wadogo wabaya wataalamu wa mashetani wanapenda sana, wanawapenda sana, wanawatumia kwenye mambo yao yachukue mesukule. Mm. Kwa hiyo sasa alipolishwa kile kitu mtoto aliumwa. Mimi nikampigia simu mama yangu, kaambia mama eh, mwanangu anaumwa hali mbaya. Kaambia panda gari, kipindi kwa na mwaka mmoja na nusu. Mimi naingia naye kwenye gari, mtoto alilia kwenye gari mpaka nilitoka machozi, mpaka watu mule ndani wananiambia huyu mtoto mamake hayupo, nikabidi nidanganye naambia mamake kaniacha kwa sababu watu wangeniona mimi mpumbavu Kwa nini wewe mtoto mamake yupo alafu unashindwa kuja naye? Na kwa nini hukwenda na mamake? Mamake alikuwepo ndo kaanza kazi alafu sasa sio ghafla ghafla kuacha, ndo maisha tunasaidiana majukumu. Akaambia wewe nenda mpeke mtoto, kwa sababu alishanifahamu. Fika na kam, tatizo, kaoneshwa tatizo, kaambia tatizo ndio hili, mtoto wako karogwa, kuna kitu kalishwa na nakitoa hapo, utakiona mama eh. Nani ni mganga? Ah, ah mama akaenda kwa kwa kwa, kwa, kwa mtaalamu. Mm. Kanipeleka kwa mtaalamu. Mm. Katolewa kidude ki, ki, ki, ki, hivi. Mm. Kina vitu vitu kibao. Mm. Nikaja nacho mpaka mjini. Sasa hicho kidude kwa nini ulikibeba na ukakipeleka? Kibeba nije kwa kuambia, nije kumuonesha mke wangu. Mm. Mm. Naomba kidude bana ndio hiki hapa bana. Mm. nifanya mimi nimeenda kwa mtoto wetu kusumbuliwa. Mm. Eh, tumefika pia hapo hapo baada ya wiki tena walivyoona kidodo kimetoka kile wakampiga tena mzinga. Mm. eh, ule ni mnyama alipelekwa ali, ali, mnyama yani alitumiwa kitu yani kama muundo wa mnyama yani mnyama yani. Mm. Yani uje kumuingia ili mamake asimpende na ndani mule asipatake. Mm. Akiwa mdogo hivyo. hivyo nini nimetoka huko. Tayari tumeshatatua matatizo. Lakini tumefika kama wiki mtoto kakaa vizuri nini akaipelekewa dude akaanza kutoka naye madutu dutu tena mm. eh, madutu kweli kweli mwili mzima mm. ah, kasema vipi tena tumetoka huko afu leo hii tena ah, matatizo yanakuja tena vipi kamili tena twende kwa mzee mm. eh, mbele mzee tukamwelezea changamoto huyo hapo babangu mkwe Mm. Kamuelezea akasema, kwa nini hamjaniambia mpaka mnaondoka maenda kijijini? Kwa nini hamjakuja? Kaambia mzee, tulipagawa. Akaambia sasa, kumwangalia akaambia, pale kwenu kuna kitu katumiwa na pale kwenu sio pazuri, atakiwa muondoke. Mm. Lakini saa mimi ngoja nifanye vitu nimtoe yule mnyama mle ndani, lakini mfanye juu chini, muondoke pale. Kesho asubuhi njoni mumchukue mnyama yenu, nenda kumtoa hapa. Ndio maana mtoto amtaki mama na ndani mule analia sana. Ambia saa Kole akaenda kununua kuku mwenyewe. Hmm. Kafanya vitu fanya vitu, asubuhi anipigia simu, njoo chukua. nakuta lidudu lidudu fulani hivi jeusi hivi shaliua tayari, akaambia huyo hapa. Mm. kwa mtoto kwa mtoto, liko ndani mule linazunguruka mule ndani linamtisha mtoto, yani limfanye apate matatizo, yani ilikuwa kwa mtoto, yani lile lilikuwa kwa mtoto. Na mtoto na kuna kitu kingine kilikuwepo mule mule ndani kinamsababishia pia aliye na hiko kitu kimfanye malazi yawe mengi. Ndio hata ile mapele kupata alikuwepo hilo hilo dudu. Kwa ndio maana ile alivyotolewa ile ile lidude tu. Na ile vile vitu alivotolewa mule ndani. kale mapele wiki moja tu akakauka yote. Mm. Na akapewa kinga ile ya kujifunga kamba chukua akakinga yako. Apewa lakini mimi sio sana nikamvua ngambia ah, toa hiko. wangu maisha yakaendelea, maisha yakafunga ndoa, maisha ya ndoa yakoje? Mambo gani? Maisha ya ndoa changamoto zipo. Sasa eh, ah, hivi tuna kama miaka miwili katika mahusiano katika eh, mahusiano ta miaka kama inaanza si inaenda saba hivi mm. katika mahusiano, lakini kwenye ndoa mm. kama miaka miwili mitatu hivi mm. mm tofauti ya maisha ya ndoa na maisha kabla ya ndoa mkiwa mnaishi kama wanandoa kinyume cha sheria za Mwenyezi Mungu na za kitaifa pia? Mm. Yaani maisha ya nyuma ya ndoa yaogopo ni mabaya, kwa sababu hapa nimeoa, japo changamoto ni nyingi sana kimaisha. Unajua yani, da maisha ni magumu, lakini Mungu ananipa riziki, lakini maisha yanaenda bwana. Mm. Eh. Sasa kwenye kwenye stori zako umesema sio muhimu sana wa hayo mambo mm. lakini mambo yalivyokuwa yanatokea unambeba unampeleka kwa mama unampeleka kwa baba mtu yanazidi <laughs> unajua sometimes atakiwa sasa uende ukaangalie sasa na wengine kwa sababu da yanazidi kwa sababu mke anakushawishi kwa nini unataka hivi twende hivi japo yeye sio muamini muumini ya hivyo anakuforce naye mm. ah inabidi uende sasa ukiona umefanikiwa kule na nini ah mimi inawezekana hii mm. hii kweli ukienda huko na mafanikio inawezekana. Mm. Hii kweli. Kwa ikawa ndio hiyo. Lakini tume huyo kaka mkubwa ameanza kutumia mkoba? Ah, wao mkubwa kaenda uhifadhi tu. Mm. Ah, Kwani asipotumia kabisa inakuwa hawezi kumzua kwa sababu vitu vibaya vimeshatoka mule. Mm. Ha, ah, hawezi. Anaweza akautunza tu. Akautunza kama kuna vitu vizuri pia vyanaweza kuweka akaja mtu shida ndogo ndogo anazitatua. Mm. Shida ndogo ndogo mm. eh, lakini hivi vitu vibaya vyote hamna, ndio maana akakubali kuchukua kwa baba alikuwa anatumia nguvu zake ah, <laughs> ah. kwenye maisha yako kuanzia ulipozaliwa mpaka leo hii ulipofika, kitu gani umejifunza? Niseme kujifunza nimejifunza vitu vingi sana katika maisha na tangia nianze kwanza, tangia nianze kupevuka yani kiakili mpaka nafika hapa Japo nimekutana na vitu vingi lakini nimejifunza vingi. La kwanza kwanza natakiwa umheshimu kila kila mtu la kwanza. Takiwa uwe mnyenyekevu ujue kumsaidia ni nani mm. kwa hapa. Eh, kila utemuona takiwa uwe yani usijifanye wewe yani ah, usijifanye kwamba unajua sana katika maisha yani. Mm. Mm natakiwa kuwa, kuwa, kuwa, kuwa pamoja na, na, na wezako yani. mm. mm. Kiwa na kitu natakiwa yani, yani kuwa na pamoja na wezako hata ukiwa na tatizo natakiwa upate msaada kwa wezako pia mm. uwe mwepesi sana ule ugomvi baina yako wewe na yule aliyetangulia kule Tanga mlikuja umalizaji Kwa sababu ulidai alikuumiza na ukalia sana kwa maneno yake. Blazangu. Ah, blazangu. Ah. Mm. Nilikuja kumwambia blaza kitendo kilichotokea kwa blaza yangu. Ambia blaza yangu kafanya kitendo sicho, lakini natakiwa umwambie ah, yeye mwenyewe akasema ni jazba ile nini, imeisha ah, hiyo. Tukasameana, maisha yameenda sawa. Sasa hivi tunaishi fresh, ndio maana nakwambia tunaishi nyumba moja sasa hivi. Kwenye story yako kuna watu wengi umewagusa, ndio mwingine anaweza akafurahi ulivyozungumza, mm. mwingine akakwazika na watu wengine wengi tu ambao ume, ume, umezungumza, inawezekana imemgusa mtu ambaye hata hausiki na wewe, unawaambia nini kwa ujumla? Kwanza naomba msamaha kwanza wale walo waliosikia, alafu wakakelekwa kwa maneno yaliyokuwa ni mwagusa. Kwanza niliwashirikisha katika katika stori ya maisha yangu, naomba kwanza nisamehe kwanza. Mm -hmm. na walioguswa na kisa changu mimi mm -hmm. kwamba wameguswa wame, wame labda na historia yangu ya kimaisha, basi naomba niombee Mungu pia eh, ili maisha yawe kwanza yani kwangu mazee, kwa sababu changamoto ni nyingi bado nakutana nazo mbele huko mm. Mimi mimi ni mtu wa bustani hizi za katakata nilio majani majani ya bustani ni majani nilio gadeni gadeni hizi mm. eh. kuziunda kuzitengeneza na mm. kila kitu mm. na kuzisimamia mm. sawa mimi nikushukuru kwa kushia nasi mka sawa nashukuru nikushukuru mtazamaji wetu kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha mazuri tuyabebe mabaya tuyabwage sina la ziada mi naitwa kelvin shayo